Ghana. Ah, yo yo yo malaika wanaimba na kushukuru, nasi leo tunaimba tunatukuza. Ametubadilisha Yesu, ametuvika maisha mapya Yesu. Tulikuwa waongo kushinda wao, tulikuwa micharuko kushinda wao. ametubadilisha mwana wa Mungu, ametubadilisha Yesu. Mbinguni wanaimba na kushukuru shine.